Kaixo, Canva Pro edo Premium bertsioa irakasleontzat doainik da. Lehenengo pausoa, sartu eskuntzarako bertsioan, Canvako eskuntzarako bertsioan eta hemen completar tu verificación. Izena eman behar duzu Google kontuarekin, baina ikastetxeko kontuarekin. Beti bezala, izena, pasaitza eta urrengoa. Eta orain, jarraitu jarraibideak. Sartu izena, abizena, ikastetxearen izena, eta nahi baduzu, ikastetxeko webgunea. Jarraitu. Eta orain, iko behar duzu dokumentu bat. Non dago dokumentu hori? Ezigunean, eremu pertsonalean, nire datu laboralak, behar duten dokumentua, Izan daiteke, zerbitzu horria, sakatu ezigunean, deskargatukota, eta PDF hori, igo kanbara. Jarraitu, eta behin igota, hau esango dizu kanbak. Hemen digutxira, kanba pro edo premium izango duzu. Agur!